पैसों की कमी ना हो इसके लिए आपको अपने घर में आने वाली उन शक्तियों को रोकना होगा जो आपके घर में पैसों को आने से रोकती है आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने घर में रखने से घर में पैसों के साथ सुख शांति का निवास करवा सकते हैं वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए घर में कछुआ रखना काफ़ी शुभ माना जाता है जिस घर में कछुआ होता है उस घर में धन और बरकत बनी रहती है फेंगशुई के सिक्कों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं ये बहुत फलदायी होता है इन सिक्कों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है जिससे धन एवं सुख समृद्धि बनी रहती है फेंगशुई में पिरामिड को भी बहुत महत्व दिया गया है घर में पिरामिड रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है धन और सुख में वृद्धि के रास्तों को खोलने के लिए घर में श्रीयंत्र ज़रूर रखना चाहिए श्रीयंत्र को घर में रखने से बुरी शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंख को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है मोर पंख को घर में रखने से घर में बरकत बनी रहती है तो ये थे कुछ उपाय जैसे कि मोरपंख साथ ही साथ श्रीयंत्र वहीं पिरामिड एवं फेंगशुई के सिक्के और कछुआ इन चीज़ों को अपने घर में